you Όταν η οικονομική κρίση χτύπησε την Ευρώπη, αναζητήσαμε τους μηχανισμούς που μετατρέπουν ολόκληρες χώρες σε απικίες χρέους. À mon avis, la zone euro n'est pas viable. Είδαμε τεχνοκράτες να αντικαθιστούν εκλεγμένους πρωθυπουργούς για να ξεπουλήσουν το δημόσιο πλούτο. The so-called the independent central bank is is a mechanism for saying, you know, politicians can't touch our toys. Παρακολουθήσαμε επιχειρηματίες και πολιτικούς να φλερτάρουν με το φασισμό για να διασώσουν το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα. I think one shouldn't underestimate the ruthlessness of uh, the leading elements inside the European Union. Και τώρα ήρθε η στιγμή να αναζητήσουμε τους υπεύθυνους ενός οικονομικού πραξικοπήματος.